बेला बेला तीर करेन्ट पास भैर हो नि तीर ओ भाई हेकर ओ भाई आकाश उडाओगे क्या अरे भाई क्या ही खेलते अरे मैजिशियन भाई अरे भाई क्या <laughs> तै रिएक्सन भयो मेरो भोलिको सर्ट आयो अब <laughs> <laughs> धेरै गएछ रियाक्सन भोलिको सर्च आयो त यहाँ मेरो